Nao's blog subscribe, like and share. なおさんのブログ登録して忘れないでね。もしもし my channel na house vlog. Ngayon, wala akong pasok kaya magde-date kami ng aking bagong friend. Ah, uh, tara, let's, shall we? Jaran, jaran. Ganito lang, simple lang. Touch by touch lang siya. Oh, oh, gumagalaw na yung kanya. Ayan. And then, pasok ko muna siya sa loob. Pasok ko siya. Lagay ko yung aking bed ang aking malaking kapa. May big bag. Then, sakay na po sa aking. Yes, yes, yes. Padubi na nga lang, oh. Here. Yan. Nakanda na yung aking mask kasi may mask ako sa loob ng aking sasakyan. Oh. Ito tayo. Ito yung kanyang loob. Hmm? Huh? siyang, ano, ah, uh, ano muna ako kasi no need to bring ano, no, need, no, no need to make tusok-tusok na susi. Ganito, oh. Diba? Tapos, iano ko ng aking, yan. 今日は1月29日金 Tapos 曜 tingnan 日 nyo, です oh, ang galing, oh. Pag, yan, oh, tingnan nyo, wow. Pag nagbabaki ko, makita ko yung aking Yan. So, hindi ko na tum kailangan tumingin sa ano. Yan, nasa likod lang. O, habang nagbabak ko, nakikita ko yung aking likod. Oh, paano? Kakabit ako ng driver, uh, driving recorder. At dito ngayon ako sa sa yellow hat at magpapakabit ako ng accessories sa aking car. Kailangan ko magmas. See you later, guys! Moshi Moshi! Mite kurete arigatou gozaimasu